Ukiingia hapo kwa kazi yetu, kitu ya kwanza tunakusanitize mkono, lazima ukuwe umevaa mask, alafu unakuja unanyolewa, alafu unaenda. Sahii maisha imechange sana juu hii korona imetukalia kabla korona ikue, maisha iko sawa. Hata kama ni kibarua, we naenda unafanya, unapata kitu yako ya, ya kusurvive naye, hata kulipa nyumba, hata kukula. At least watu watu walikuwa wameingiana na deal ilikuwa kidogo iko mzuri mzuri, unapata mavibarua lakini kutoka korona ikuje isilili kwa lockdown, na huko ndio saa zingine tunaenda kufanya vibarua za hoteli. Sasa hakuna kuingia huko, inabidi usurvive hapa. Kitu yoyote ukipata mia unaipigia budget, mnakula la nini, mil moja kwa siku. Kuna pesa yoyote ya ni na alafu deni deni, ama nikipeleka nikipeleka ya jana nachukua leo, nikipeleka ya leo nitachukua kesho. Ndio corona akafanya hivi, tuko lockdown miezi ngapi? Miezi mbili hivi ama miezi mbili na nusu. Alafu hivyo ndio sote ukaribika, Yesu akatoroka. Na hakuna mahali yoyote unapata usaidizi hata kwa UN ama wapi, hakuna refugee. Anasema anapatia hata nyumba eh, eh, eh, jirani yangu, anasema mimi sina kitambulisho, huwezi patia, huwezi peleka hiyo appointment. Ukipeleka nani atakubali? Ule mtu unampelekea na kuambia hapana, oda imetoka, ni ya mtu ako na kitambulisho. Maisha ya hapa ni hiyo ya stress tu. Juzi amegongwa na gari kwa sababu ya stress, na mimi hata watu wanasema we tusonge, watu wananipigia kelele, mimi hata nafikiri ni mtu mwingine, sijajua ni kama ni mimi. Nimeona tu kama amerushwa kama mpira kwa barabara. Hata hivyo saa hii vile amegongwa na hiyo gari, miezi mizima iko kwa nyumba, sina saa hii hata ya kulipa, ndio ameita kwa ofisi saa hii. Hata nasema sawa, nitakuja gava imekuwa ngumu kwa kuwasaidia juu mostly gava ikiwa akipeana chakula inapeana na chief na chief anawakingi nyumba kumi na nyumba kumi hawako register wo register na ID so mostly unapata kasa hii wakati wa covid 19 hawako kwa hesabu ya food wana left uh, behind na sisi hatuwa left account tunawasaidiana kama food staff